ofn Aled Roberts, aelod sy'n syneddol Rhydd Brydwyd Democrataidd os gwelwch chi'n rhaid. Cynulliad. Mae'n ddrwg iawn gen. Oedd hynny'n bwysig achos dwi'n eisiau cael yng nghyddod fod rhan o'r glymblaid yn Llundain. Um, Ga i jyst ddeud, um, dwi'n cofio fel dwedodd Eifion yn 1980, 1982, um, bod yn eistedd lawr mewn neuadd preswyl yn Aberystwyth ac yn teimlo'n gynhyrfus iawn ynglyn â um, y ffaith bod y, y sianel mae'n cael ei lawnsio um, am y tro cyntaf. Dwi hefyd yn cytuno rhyw raddau fel Marc um, bod yna gwestiynau i'w gofyn ynglyn â'r ffordd mae'r ma sianel wedi datblygu ar hyd y blynyddoedd. Ond mater arall di hynny. Be sydd yn hollol glir ar hyn o bryd ydy bod cynlluniau y clymblaid mae'n rhaid i yn rhan ohono fo ar hyn o bryd dwi'n teimlo yn, yn niweidio um, darlledu yng Nghymru a mwy na hynny um, tydi'r datganiad gafwyd gan y gweinidog rhyw bythefnos yn ôl ddim rhai oriau ar ôl y, y, y pwyllgor oedd yn trafod um, y, y bil cyrff cyhoeddus. Mae hynny yn gwneud o'n berffaith glir fydd ganddo ni ddim sianel annibynnol Cymraeg yng Nghymru ar ôl 2015. Gallwch chi ddeud beth bynnag ydych chi eisiau ynglyn â'r rheolaeth. Os di'r sianel ei hun ddim efo unrhyw fath o, o sicrwydd ynglyn â'r arian mae o'n gael ar ôl 2015 mae'r annibyniaeth wedi mynd. A dio, dio ddim, ddim yn iawn ar ôl 2015 i'r penderfyniad ynglyn â'r ariannu hynny gael ei wneud gan um, y rheolwyr um, yn Llundain yn y BBC. Ond, Mae'n syndod ers mis Mai, mae wythnos nesaf fydd y tro cyntaf i Cynulliad Cymru drafod dyfodol darlledu yng Nghymru. Ac fel dwedodd Eifion, mae'r peder plaid yng Nghymru ar hyn o bryd yn sefyll yn un ar y, ar y pwnc yma, ond tydyn ni ddim wedi bod yn glir ynglyn â mynegu'n barn i un gwleidyddion yn Llundain. Ges i siom bod un o'r deg ddari bleidleisio uh, o blaid um, yn y pwyllgor yn un o'n gweinidogion o'm mhlaid i. Mae'r aelodau syneddol o fewn ym mhlaid i wedi cael neges digon clir gan ni yng Nghymru bod ni ddim o blaid y cynllun yma a bod angen i ni, i ni gael dylanwad cryfach ar be mae Jeremy Hunt yn ei gyflawni. Mae digon hawdd i mi ddeud yma mae rebel ydw i. Dwi ddim yn rebel. Um, ond os di plaid Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig i fod o ddifri o ran yr iaith Gymraeg, mae'r rhaid i ni fel plaid yng Nghymru gwneud safbwynt yma, a mae'r rhaid i ni gefnogi'r ymgyrch yma i ddiogelu darlledu yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn.